sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. The enemy is long team is picking Johnson. Harley. Dask. Guinevere. Okay. Okay. Baca. Ada bapak-bapak teman-teman. Anjing, dada gua sakit. Mampus. Tahan kosong lo berani. hei asu. Tes. Ini sampah. What? pulang. Aku, aku, aku, aku, aku, aku. Basreng anjing, basreng anjing, basreng anjing. Buar memet. Anjing, anjing, anjing. Mampus. Wah, taruhan. Good job. Kosong. Ini ngelek, ini ngelek. Pulang. Jangan kosong orangnya. Pulang. Quê quê quê quê quê quê Nó quẫy lắm 过来了 ibu-ibu guys lupa hilang? Ini sampah bailan. Ramen di sini anjing. Tabrak Anjing, anjing, anjing, anjing, tetap kosong Oke. Okay. Terobos aja lah anjing lah. Jangan mengerahkan